selamat pagi. Sekalipun gembala saudara tidak ada di tengah-tengah kita, kita tetap masih tetap bisa beribadah di tempat ini. Itu satu anugerah yang luar biasa. Amin. Um, hari ini kalau kita lihat dalam tayangan yang saat sebentar ditayangkan, suatu gambaran Saudara lihat gambaran ini, kita lihat ya. Ada seekor raja wali ya. Dan ada anaknya di situ. Sebenarnya kalau dikatakan I am yours, forever yours. Ya. Itu seperti anak raja wali ini ya. Dia bisa tenang di dalam pelukan daripada ibunya dia bisa merasakan aman saat dia ada di dalam pelukan. Ya. Dan sebenarnya kalau saudara dan saya tadi menyanyikan, saat saudara menyanyi tadi kita semuanya, saya duduk sambil merenungkan Tuhan. Sebenarnya kalau kita bisa mengatakan, kami ini milikmu Tuhan, untuk selama-lamanya milikmu. Itu sebetulnya bisa kalau kita dikatakan stay in the hiding place ya kita ada di dalam sesuatu tempat persembunyian ya. dalam bahasa Inggris yang lain ya dikatakan kalau engkau bisa masuk di dalam secret place-nya Tuhan ya, itu kita akan bisa dikatakan bahwa kita itu adalah milik Tuhan selamanya milik Tuhan. Sedangkan ini tidak mudah saudara. Ya. Karena kita masih di dalam dunia, kita punya mata, kita punya keinginan, kita punya pikiran, kita punya kepengenan. Ya. Sedangkan kalau sudah namanya uh, ada di hiding place, ada di secret place, itu sebetulnya sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, uh, ada seorang yang nanya sama saya, Bu, selama hidup ibu, bilang ya, pernah enggak kecewa sama Tuhan? Saya bilang kalau namanya manusia, kecewa sih pasti ada. Ya. Tapi untuk sampai ninggalkan Tuhan sih nggak bisa, nggak mungkin. Ya. Tapi kecewa tetap ada. Apa sebabnya kita kecewa? kalau apa yang kita pengenkan itu nggak kesampaian. Ya. Minggu yang lalu ada uh, saudara Roy kan yang khotbah di sini, dia pun mengalami sesuatu hal yang saudara dan saya sudah dengar. Dia datang ke sini untuk ketemu mamanya. Dia datang ke sini untuk membawa anaknya ke mamanya ke DSA. Ya. Tapi ternyata apa yang dia inginkan, rindukan itu nggak jadi kenyataan. Secara daging kecewa itu ada. Saya pun pernah mengalami yang namanya kecewa, ya saudara. Yaitu saat um, suami saya dibawa pulang. Saat suami saya dibawa pulang, saya tuh sampai ngomongin Tuhan, rasanya kok nggak tepat ya engkau membawa pulang suamiku itu. Sebab apa? Karena anak saya masih sekolah di Kanada. Saya tinggal sendiri. Ya. Dan saat itu, itu um, terjadi di mana kaki saya itu patah, saudara. Ya, akhirnya saya itu duduk di kursi roda. Saudara bisa bayangkan bagaimana saya tidak kecewa gitu ya. Saya sendiri di rumah anak nggak ada, anaknya lagi di Kanada, kakinya patah, di kursi roda, tiba-tiba suaminya dibawa pulang. Saya bilang Tuhan ini kok nggak tepat sih apa yang engkau rencanakan. Gitu. Bu ya nanti kalau saya itu sudah kakinya sudah sembuh, sehingga saya itu bisa ngatur-ngatur sekarang saya nggak bisa apa-apa di kursi roda. Saat saudara-saudara yang lain waktu itu datang ke rumah saya dan dia mengatakan, Bu Nani, jasnya suaminya di mana? Saya didorong-dorong ke, ke tempat e, lemari. Saya nggak bisa berdiri. Saya cuma ngomong, tolong carikan ini yang seperti ini, seperti ini. Mereka yang membantu saya. Ya. Saya itu benar-benar sudah dalam keadaan yang cukup uh, ya tertekan banget. Ya. Tapi satu perkara, kalau kita tetap ada di hiding place, kita tetap dalam secret place, itu ada sesuatu yang kuat di dalam diri kita. Sekalipun jasmani kita nggak kuat, ya. tapi ada kekuatan ekstra Kemarin waktu hari minggu yang lalu, Roy juga katakan, sekalipun kenyataan seperti itu, tapi ada kekuatan, ya, ada keratos yang ada di dalam hati, yang membuat dia sanggup menghadapi semuanya itu. Saudara, saya yakin ini yang dinamakan burung yang kecil ini, ya yang di dalam dekapan dari ibunya, ya, induknya. Dia rasanya aman banget. Karena dia rasakan apapun yang terjadi, aku tetap hangat. Aku tetap hangat, hangat. Karena aku adalah miliknya dia. Untuk selama-lamanya. Saudara, saya pernah melihat akan satu gambaran di mana ada seorang raja ya. Raja itu mengatakan kepada semua orang yang mau melukis, dia katakan, "Buat suatu lukisan sehingga pada saat saya melihat lukisan itu ada suatu damai dalam hati saya." Nah, pelukis itu mata itu mudah banget kalau kamu duduk di dekat pantai di dekat danau yang tenang dan teduh, ya nanti otomatis bisa damai. Nah, lalu seorang pelukis ini gambar danau yang indah, ya tiba-tiba ada gunung, ada apa, ditujukan kepada uh, raja itu, raja kok saya lihat itu juga nggak ngerasa damai itu. Lalu ada yang menggambarkan lagi seseorang yang lagi di laut di sedang memancing dan dia rasakan orang kalau sudah mancing hilang semua pikirannya katanya apalagi nanti kalau dapat ikan ya tapi raja itu mengatakan saya lihat gambar itu biasa-biasa saja sampai ada satu orang yang menyerahkan gambar kepada uh, raja itu dan raja itu mengatakan nah ini nih saya rasakan. Saya pada saat melihat akan gambar ini, rasanya ada suatu perlindungan dan damai yang luar biasa. Nah, apa gambar itu saudara? Gambar itu adalah gambar uh, seekor burung yang dia punya sarang di tebing dan dikelilingi oleh batu. Ya. Batunya itu benar-benar mengelilingi dia. Sedangkan tebing itu adanya di dekat lautan. Dia melihat ombak yang luar biasa, badai yang luar biasa, puting beliung yang luar biasa. Tapi burung itu tetap tenang karena dia berada di batu karang yang teguh. Nah saudara pada saat raja itu melihat akan hal itu dia katakan ini nih yang dapat hadiah. Karena saat saya melihat akan gambar ini ada sesuatu di dalam pikiran dan hati saya kok damai banget ya. Sedangkan seekor burung ini cuman begitu saja. Dia nggak punya harta yang banyak. Apakah harta yang banyak akan membuat kamu bisa damai? Apakah kedudukan yang tinggi kamu bisa membuat kamu damai? Apakah kecantikan, kegantengan bisa membuat kamu damai? Tidak bisa saudara. Yang bisa membuat saudara dan saya aman dalam lindungan Tuhan. Jikalau saudara stay in the hiding place. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar. Dua tahun yang lalu, Tuhan sudah memberikan dua senjata buat kita. Masih ingat dengan senjata itu? Satu adalah Mazmur 91, betul? Dan satu adalah Yesaya 60. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang uh, Mazmur 91, yaitu di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua firman Tuhan mengatakan gini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Katakan ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saudara, Kenapa Daud ini bisa mengatakan hal ini? Kenapa Daud ini benar-benar menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyiannya? Karena dia mengalami saat dia menghadapi serigala, bagaimana dia begitu ada di dalam perlindungan Tuhan, di mana dia masuk dalam hiding place-nya Tuhan, itu dia nggak merasakan takut dalam menghadapi apapun saat dia dikejar-kejar Saul itu sesuatu hal yang benar-benar sangat ketakutan saudara tetapi dalam keadaan yang seperti itu dia tetap katakan aku percaya karena aku ada di dalam perlindungan Tuhan saudara saat-saat ini benar-benar saudara bersyukur sekarang sudah November ya sebentar lagi habis loh tahun 2021. Dua tahun loh kita ini mengalami yang dinamakan COVID. Saya masih ingat sekali bulan Maret itu saya terakhir pelayanan uh, di sini ya waktu itu terakhir mau masuk pandemi. Selesai pelayanan sore, kalau nggak salah saya masih ingat, saya pulang bersama dengan saudara-saudara yang dari Semarang. Pulang di jalan, saya bilang, ini kok COVID kok sudah masuk Indonesia ya? Itu bulan Maret saudara. Saya masih ingat, Tengah Maret. Ini COVID sudah masuk Indonesia. Gitu. Saya dulu mikir COVID itu cuman adanya di Cina. Ini kok sudah masuk Indonesia. Sejak itu langsung PPKM. Langsung gereja mulai tidak diperbolehkan melakukan suatu ibadah dengan full, harus ini, harus prokes, harus ini, harus itu. Mulai saudara. Dan bulan Juli, saudara masih ingatkan kemarin ini Juni, Juli. Itu benar-benar roh maut itu merajalela di seluruh Indonesia dan dunia. Itu rasa cengkaman Ketakutan itu luar biasa saudara. Di Sion pun sama. Yang ini kena, yang ini kena, yang ini kena, yang ini kena. Saudara yang sudah kena semuanya bersyukur semuanya bisa lewat. Amin. Itu anugerah Tuhan. Kenapa? Kita tahu hanya di dalam lindungan Tuhan. Hanya dengan jaminan Tuhan seperti yang kita lihat tadi saya bisa merasakan begitu saudara lihat gambar tadi ya, saya bisa merasakan tenang banget ya. Ini burung kecil ini tenang banget. Dia nggak peduli, dia nggak peduli dikasih makan atau tidak. Tapi dia percaya bahwa induknya akan memberi dia makan. Dalam keadaan badai, dalam keadaan apapun. Percaya saudara, bahwa ada perlindungan yang luar biasa. Di rumah saya banyak burung, saudara. Nah, di rumah saya ini ada uh, pohon bambu. Di depan kamar saya ada teras. Saya suka kalau sore di situ saya lihat burungnya masuk-masuk ke tempat itu. Nah, saya tuh mulai pikir ya, iya ya. Burung ini kok kasihan banget gitu. Dia sarangnya ada dalam. Kalau hujan badai gimana ya? bisa-bisa sarannya jatuh pikir saya. Nah saat kemarin pas hujan besar di Sion, saya menyempatkan diri melihat nah, apa yang dilakukan. Itu di situ ternyata ada burung kecil-kecil. Suaranya kelihatan, wah rame banget gitu. Tapi saya lihat, ini burung kok begitu luar biasanya. Dia membuat sarang atasnya itu bisa ketutup dengan daun-daun. Daun apa? Ya daun bambu itu. Saya lihat luar biasa. Itu daunnya bisa menaungi, menaungi akan sarang itu. Sehingga tak lihat sarang itu dari jauh ya. Enggak kerendam air. Dari sini saya lihat ini burung yang kecil ini merasa aduh aman banget ya sekalipun dingin tapi aman banget burung di udara aja dipeliharakan Tuhan apalagi hidup saudara dan saya amin tapi persyaratannya adalah hiduplah di dalam hiding place-nya Tuhan di dalam secret secret place-nya Tuhan nah sekarang kita kembali kepada Mazmur 91 itu dikatakan apa yang dimaksudkan dengan duduk diam dalam lindungan Tuhan. Jadi persyaratan yang pertama. Persyaratan yang pertama bagaimana kita bisa stay in the hiding place yaitu duduk dalam. Ya kan? Duduk dalam. Duduk di dalam tidak duduk di luar. Apa sih maksudnya dengan duduk di dalam? Burung tadi, dia tidak keluar dari sarangnya. Dia tetap ada di dekapan dari burung eh, dapat dikatakan dari induknya. Dia nggak keluar, duduk di dalam. Nah, arti duduk di dalam itu apa? Artinya adalah mempunyai kedekatan, ya, punya saat teduh, duduk diam dan tenang sekalipun menghadapi bahaya. Ya. Firman Tuhan mengatakan, tenang dan percaya, di situ letak kekuatanmu. Jadi yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara, dalam menghadapi saat-saat ini, kita dengar apa yang bakal terjadi katanya nanti ada varian ketiga dan sebagainya delta apa tidak tahu namanya. Itu cukup membuat getaran. Kenapa kita itu men, e, apa bisa mengerti? Dengar. Kita dengar bakal ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Buat orang yang dagang saat ini, bukankah sekarang ini harga-harga sudah mulai merambat? buat ibu-ibu rumah tangga mulai memikirkan wah ini kita harus benar-benar mengerti strateginya loh masak harus dipikirkan minyak mulai naik semua mulai naik barang-barang mulai naik bensin mulai naik solar mulai naik ya. batu bara naik tinggi saudara kita dengar kita dengar dengar saat ini yang namanya media menawarkan segala-galanya, menawarkan segala-galanya. Nah, kalau saudara melihat badai, kalau saudara melihat apa yang ada di depan, satu hal yang kita tahu, bagaimana sikap saudara duduk diam. Karena firman Tuhan katakan, di dalam duduk diam kamu bisa mikir. Kalau kamu tidak duduk diam, kamu nggak bisa mikir. Ya. Karena apa? Karena kamu melihat persoalan demi persoalan yang terjadi. Sehingga kadang-kadang kita mengambil keputusan yang salah. Ya. Dikatakan di sini harus duduk diam. Caranya bagaimana bu kita ini masih punya pikiran, masih punya kepengenan, suruh duduk diam. Kontrol pikiranmu katakan Tuhan biarlah mataku ini melihat apa yang engkau lihat. Pikiranku memikirkan apa yang engkau pikirkan. Bukan apa yang aku pikirkan. Saudara suatu saat saya mendapatkan suatu gambaran. Saat saya sedang berdoa dalam keadaan pandemi beberapa waktu yang lalu. Terutama pada saat bulan Juni-Juli ya. Semua kena sana, kena sini, kena ya. Tiba-tiba saya tuh mendapatkan suatu gambaran saudara. Tuhan tuh ngasih seperti balon. Ya. Balon itu ditiup dan kita tuh ada di situ. Kita tuh sebetulnya bisa lihat di luar apa ada apapun, tapi selama kita tidak keluar dari balon itu atau kita paksa untuk balon itu kita pecahkan kita tetap selamat tapi kalau kalau kitanya itu takut ya gelundung gelundung sendiri di dalam balon pusing saudara tapi kalau kita duduk diam itu balonnya jalan sendiri ya. kemana Gak usah takut ada yang nyetir siapa Bapak yang di surga Amin. Biarin aja mengalir. Soalnya apa? Yang pegang kendali hidup saudara dan saya itu yang mempunyai dunia. Amin. Buat apa sih kita merasakan untuk ketakutan? Tapi bisa enggak kita takut? Ya bisa. Karena apa? Karena mata kita melihat. Tapi selama kita tidak buka celah, saya berani jamin, saudara dan saya pasti terlepas dari semua yang ada sampai saat ini. Amin. Yang kedua dikatakan bermalam ya. Duduk diam dan bermalam dikatakan supaya benar-benar Mazmur 91 itu berlaku buat saudara dan saya. Arti bermalam tuh begini seperti saya nih ya, bermalam di hotel untuk apa sih? Untuk istirahat, betul nggak? Masa mau di hotel, mau begadang? Untuk istirahat. Bermalam itu identis dengan kita istirahat. Apa arti istirahat? Relax. Apa arti relax? Ya tidur dengan nyenyak. Ya. Orang kalau sudah tidur lupa semuanya saudara. Gak ingat bangun-bangun pagi, oh aku sudah ada di sini. Jadi benar-benar artinya apa? Mempunyai penyerahan penuh. Ya. Bermalam. Mempunyai penyerahan penuh. Saudara kalau sudah mau bermalam di satu tempat, ya begitu pintu kamar kita sudah kunci, rasanya aman kan? Betul nggak? rasanya kita oke okay lah tidur nggak apa-apa. Karena rasa sudah aman, semua sudah tak kunci. Orang ketok pintu kalau saya nggak mau buka juga nggak apa-apa. Nggak bakal mengganggu kita. Itu hak kita. Inilah yang namanya benar-benar. Selama kita kunci semuanya. Panca indera kita, kita kunci semuanya. Kita bisa benar-benar berserah itu tidak mudah seperti kata-kata. Tetapi ini jaminan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Selama dua perkara ini bisa terjadi dalam hidupmu, engkau akan ada dalam hiding place. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, apa yang akan terjadi di hadapan kita, apa yang akan terjadi tahun depan, kita tahu ada perkara yang luar biasa Saudara, beberapa waktu yang lalu Tuhan bicara tentang apa yang bakal terjadi tahun depan. Saya tidak diberitahu apa-apa, hanya ada sesuatu yang Tuhan ngomong. Nah, tahun depan itu gelap. Gitu. Nah, saudara, kalau saudara itu masuk di dalam kegelapan, apa yang saudara butuhkan? Terang, benar nggak? Center, betul nggak? selama kamu punya center ya kamu mau kemana aja nggak takut karena apa ada center nah, firman Tuhan katakan firmanku adalah pelita buat kakimu betul menerangi semua jalanmu jadi sebetulnya yang bisa membuat saudara berjalan di dalam tahun depan tidak ada yang lain. Kita tidak bisa mengandalkan uang. Di, kamu punya uang banyak sekali. Gak ada lampu di rumahmu. Percuma tidak bisa bedakan uang 100 ribu atau 50 ribu. Atau ini uang 20 ribu. Atau ini uang 10 ribu. Gak bisa bedakan. Di dalam kegelapan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi begitu engkau berjalan di dalam terang. Begitu kau pegang itu firman Tuhan. Percaya, terang. Engkau bisa melihat, engkau bisa membedakan. Sehingga engkau bisa berjalan. Mana jalan yang Tuhan tunjukkan buat saudara dan saya. Amin. Ini perlunya di dalam menghadapi tahun depan. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya bahwa kita itu tetap sudah ada di dalam di dalam Tuhan, bermalam, duduk diam. Ya. Sebab yang ketiga adalah jangan buka celah. Ya. Sepanjang kita buka celah, di situ terjadi sesuatu. Jadi jangan buka celah. Ya. Kita akan belajar dari Balak Raja Moab. Kita baca di dalam bilangan 22 ayat 2 sampai 6. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Perhatikan ya, Balak bin Sipor itu adalah raja. Ya. Dikatakan mereka melihat bangsa Israel ya, sedang melakukan segala sesuatu kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab karena Balak ini raja Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak bangsa Israel itu jumlahnya banyak lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel Saudara, bayangkan ya suatu saat Raja Balak ini sedang ada di Moab. Dia melihat orang Amori sudah dikalahkan. Ya. Dan dia lihat bangsa Israel itu banyak sekali. Sampai seperti pasir. Ya. Pasukannya sangat banyak. Dia mikir, aku pasti kalah. Itu yang dilakukan. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Median, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan yang hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi Raja Moab. Raja itu mengirim utusan kepada Bilyam bin Peor ke Petor yang di tepi sungai Efrat di negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir sungguh sampai menutar tutup permukaan bumi bayangkan betapa banyaknya ya Tertutup permukaan bumi olehnya dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku. Sebab mereka telah lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkan dan menghabiskannya dari dan ya dari negeri itu. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, itu kena kutuk. Ini Biliam ini nabi yang hebat. ya. Kenapa saya katakan hebat? Karena Balak sampai ngomong, kamu tak panggil. Raja itu kalau mau manggil seseorang, tidak sembarangan. Dia tahu persis ini orang Ciamik bahasa bahasa bahasa apa ya bahasa yang yang orang Tionghoa tahu namanya Ciamik itu. Kalau kamu kutuk, dia terkutuk. Kalau kamu berkati, dia berkati. Jadi aku panggil kamu. Itu loh kutuki, halau itu sampai tidak merusakkan akan negeriku. Saudara, kalau saudara baca seluruhnya ya, kita lihat. Akhirnya Biliam itu karena harta, karena kepengenan, dia mau. Ternyata kutuk tidak bisa berlaku buat saudara dan saya kalau tetap di hiding place. Ingat ya, kutuk apapun yang dilancarkan terhadap saudara dan saya, baik sekarang maupun yang akan datang. Kutuk tidak bisa berlaku, tapi harus tetap dalam hiding place. Ada firmannya, ini bukan perkataan manusia, bukan perkataan Ibu Nani, bukan janji seseorang, tapi kenyataan Saudara kalau baca cerita selanjutnya, di mana Beliam itu ke satu tempat buat suatu persembahan korban bakaran dibuat. Kutuki, gak bisa, gak bisa ngutuk berkat yang keluar ke tempat lain. Coba kamu kutuki, kutuk tidak keluar. Apapun yang dikutukan diubah jadi berkat. Tidak ada satupun saudara yang sanggup kutuk itu berlaku buat saudara. Tapi harus ada di hiding place. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan suatu WA ngomong begini. Hati-hati ya kalau ke pasar katanya. Sekarang ini banyak sekali noni-noni cantik katanya, ibu-ibu yang cantik tapi dia suka gedam ya. Jadi suka hipnotis. Orang Cirebon banyak yang kena terutama ibu-ibu. Nah, saya bilang, kok bisa? Kok bisa? Ada yang sampai akhirnya perhiasannya, uangnya, semuanya diambil. Karena apa? Dihipnotis. Tapi satu hal, ingat. Kita tidak akan dapat terkenal hipnotis apapun. Tapi persyaratannya harus ada di hiding place. Biar pagi ini jangan keluar dari hiding place apapun yang dikutukan dalam hidup saudara tidak bakal terkenal. Buktinya bangsa Israel tidak terkena kutuk dari orang Moab. Ya. Selamat semuanya. Nah, lalu kita lihat bagaimana akhirnya Beliam jadi bingung. Kok gak bisa ya? Ini bangsa Israel ini kok gak bisa dikutuk? Bagaimana caranya? Oh aku tahu. Kalau dia buka celah, pasti dia bisa dikutuk sama Tuhan. Kutuk bisa berlaku kalau dia buka celah. Lalu dia mulai memberi nasihat, gampang saja. Karena setiap manusia itu punya kelemahan. Kalau kelemahan itu disodorkan, tergantung dari kita. Kita lihat, kita ambil, kita kena. Di sini dikatakan di dalam bilangan 31 ayat 15. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat William menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor sehingga tulah turun ke, ke tentara umat Tuhan. Kenapa? Saudara, Pinter ini Biliam. Ya. Ngomong sama Balak, gak bisa. Kamu gak bisa ngalahkan mereka. Kenapa? Mereka pilihan Tuhan. Mereka ada di hiding place. Jadi caranya bagaimana? Gampang. Ayo kita kerjasama. Gimana? Begini. Mereka kan ada di Padang. Ya, dekat perbatasan mau masuk Kanaan. Ya, mereka ada di situ. Caranya pancing mereka. Pancing pakai apa? Ya pakai kesukaan manusia. Apa kesukaan manusia? Hura-hura, pesta-pesta. Yuk kita buat ya, kafe-kafe di pinggir padang pasir. Nah, mulai buat apa? Wis nggak usah korban-korban, nggak mempan buat mereka karena mereka adalah milik Tuhan. Caranya bikin kafe bikin kafe iya bikinlah kafe di pinggir padang gurun kafe kafe kafe kafe terus kasih tahu gratis makan minum gratis Nah orang Israel sudah bertahun-tahun nggak pernah yang namanya pesta-pesta ya adanya padang gurun mana padang gurun mana terus apa lagi kebaktian, nyembah Tuhan. Tiba-tiba ada pertunjukan yang gratis. Apa pertunjukannya? Kasih wanita-wanita Moab suruh apa? Suruh menari. Oh, suruh menari. Iya, diajak menari mereka. Ayo datang dengan muka yang didandanin luar biasa cantik-cantik sekali dengan pakaian yang sangat merangsang sekali. Ayo ikut, nggak apa-apa, makan gratis, minuman gratis, ya, pesta-pesta, dansa-dansa. Ya orang sudah lama nggak pernah lihat pertunjukan begitu, ditunjukin seperti itu, ya kena. Akhirnya mereka datang. Mereka datang mulai minum-minum, mabok-mabok, kejerat dengan wanita-wanita Moab. Sampai Tuhan marah. Ini celah. Keluar dari hiding place. Saudara, saat ini banyak sekali yang menarik kita dari luar. Baik saya tidak anti dengan Toko, Tokopedia, Shopee dan sebagainya, tidak anti. Tapi kadang-kadang hal itu ya menarik kita. Saya mau kesaksian. Saya ini suka baju saudara ya. Nah, kalau lagi iseng, ini lagi iseng baca Alkitab semua sudah selesai. Saya suka buka yang namanya uh, Instagram. Di situ tuh banyak sekali yang ditawarkan saudara. Nah termasuk ada beberapa baju. Saya beli baju itu. Memang kalau baju itu kan kelihatannya bagus saudara ya. Tapi saya itu, wah saya badan saya itu sekarang tidak L lagi kadang-kadang XL. Saya itu sudah beli XL saudara. Bajunya bagus banget saya tuh beli. Nggak pakai doa. Pikir saya, ya Tuhan sih pasti boleh lah wong nggak nggak sampai mahal-mahal gitu ya jadi saya beli datang saudara yang namanya XL kecil banget saya bilang lah bajunya nggak bisa dipakai ya kecil banget mungkin buat SS jadi nggak bisa dipakai ah ya sudahlah udah tapi kayak begitu tidak bertobat sayanya saudara Suatu saat lihat lagi barangnya. Ada baju, baju lagi. Baju ini kok bagus ya. Nah, saya langsung itu, nah tawarannya gini. Kalau beli satu begini, kalau beli dua segini. Wah lumayan ya, setelah beli dua. Bentar ya, beli dua dengan warna yang berbeda. Tapi keluarnya saudara, dipakai enggak enak banget. Ya. Terus apa? warna yang saya minta tidak cocok dengan apa yang kenyataan yang datang sudah dua kali ya, sudah belum bertobat ini mata nih ya. belum bertobat sekali lagi beli baju lagi ya. beli baju lagi potongannya nggak enak lagi kok begini tiga kali nah suatu saat saya ke, ke tarik dengan salah satu baju lagi. Itu sudah kira-kira dua tiga bulan gitu ya. Enggak, enggak setiap kali begitu. Iblis juga enggak, enggak nyodorin kita hari ini besok lusa enggak. Kira-kira bulanan gitu baru ngasih sodorin lagi. Saya mulai lihat. Saat saya gini, saya bilang gini, Tuhan ini bagus. Nah ini mulai saya tanya Tuhan, Tuhan ini bagus ya, boleh enggak sih saya beli? Tuhan ngomong, belum kapok. <laughs> Saya bilang, kapok Tuhan, enggak, enggak beli. Gitu. Tapi bukan sekali itu saja loh saudara. Nanti berapa bulan ditawari lagi yang saya suka. Ya. Tapi saya udah berani, nggak berani karena sudah diomong belum kapok gitu. Ini bagus ya, tapi enggak lah saya nggak beli gitu. Kapok Tuhan. Satu saat lagi tawarin lagi. Pengen beli. Tapi saya katakan, saya kapok Tuhan. Saya enggak. Sampai sekarang saya sudah enggak beli baju pakai online saudara. Mending lihat aja, dicoba bagus ya sudah beli. Saudara, kadang-kadang yang seperti itu, tawaran-tawaran itu sangat berbahaya berapa banyak saat ini yang bisa di, di uh, apa bayar 10 kali, bisa beli ini, bisa pakai ini, pakai kredit card segala macam. Kadang-kadang berapa banyak orang yang terjeratnya hanya karena itu. Saudara, ada kesaksian kemarin di Sion ya. Ada seorang ibu nangis-nangis. Saya bilang, "Kenapa, Ibu?" saya gitu. Ya saya kena pinjaman online ojol dia bilang oh lu, gimana itu ceritanya saya dari tidak tahu sampai bisa tahu dari saya tidak ngeliat sampai saya mempelajari itu apa sih sebetulnya gitu ya dan ternyata kenapa kamu bisa seperti itu lalu dia mengatakan gini iya bu saya itu beli barang ya pakai kredit card saya beli barang barang kesukaan jadi tidak berani ngomong sama suami ya. pakai kredit card nah kredit card itu kan mau tidak mau kan mesti bayar nah tepat pada tanggal pembayarannya dia nggak punya uang terus dia bingung mau ngomong suaminya dia takut dia bingung nah lalu ada yang nawarin wis pakai pinjaman online aja buat nutup kreditnya kamu daripada nanti ketahuan suami pikirnya ini jalan keluar akhirnya dia utang pakai ojol itu yang namanya ojol saya juga nggak gitu jelas sampai akhirnya saya mempelajari sudah ternyata dia itu utangnya 2 juta nggak tahu gimana sampai akhirnya bunga berbunga atau gimana nggak ngerti di ojol itu sampai menjadi 30 juta. Lalu saya bilang, lo kamu utangnya berapa?" 2 juta. Lah kok bisa jadi 30? Ya nggak tahu. Ngomongnya nggak tahu. Saya sekarang dikejar-kejar, Bu. Maksudnya dikejar gimana? Diintimidasi, mau dipukul, mau diciduk. Dia nangis jadinya. Saya bilang, "Aduh Tuhan, kalau sudah begini, apa yang harus dilakukan? Hanya satu, bertobat. Kembali ke hiding place. Ya. Kalau di antara saudara yang pernah mengalami seperti ini, kejerat dan kejerat dan kejerat dan kejerat, ya. cepat bertobat. Bangsa Israel dengan ditawari wanita, ditawari minuman keras, ditawari apa oleh Raja Moab. Akhirnya mereka kena. Membuat Tuhan murka. Dan apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Dihukum sama Tuhan. Wah Raja Moabnya senang sekali. Ternyata hanya dengan kerikil yang kecil dia bisa tersandung. Saya berdoa saudara, ayo jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup saudara. Ya. Saudara, kalau kita melihat akan Salomo, kurang apa dia? Semua punya, tapi terlalu berhikmat. Sehingga pada saat ditawari wanita, ini jadikan istrimu. Dia terima. Sungkan. Ini jadikan istrimu, diterima. Nah, suatu saat istri-istri selir-selir ini mulai mengatakan, Tuhan raja. Saya tahu Tuan Raja itu doanya sama Allah semesta alam. Tapi aku kan punya dewa. Ini dewaku mau bikin suatu perayaan. Tuanku nggak usah nyembah, ikut aja, ikut aja. Nemenin saya. Lalu Salomo merasa bagaimana? Terlalu berhikmat kebijaksanaannya kelewatan. Ya wislah nggak apa-apa, nemenin saja. Menemani, aku tahu nggak doa. Sekali dia lihat, mulai matanya ngelihat, oh penyembahannya begini. Lain kali diajak lagi, nemenin saja. Yang kedua kali. Yang ketiga, nemenin saja. Lama-lama dia apa? Nyembah. Membuat Tuhan marah besar. Hati-hati saudara jerat-jerat yang seperti itu, celah-celah yang diberikan itu harus sangat hati-hati. Ya. Berapa banyak misalnya proyek ditawarkan kepada saudara yang mengatakan ini menguntungkan, ini menguntungkan, ini menguntungkan, ini menguntungkan. Jangan diterima dulu. Serahkan kepada Tuhan. Mana Tuhan yang menjadi jatahku? Kalau sudah jadi jatah, apapun yang terjadi, Tuhan tetap luputkan. Ini yang harus kita lihat. Jadi kita harus tahu bahwa mana yang menjadi jatah kita dan mana yang bukan. Seolah-olah keuntungan besar belum tentu kalau itu memang bukan jatah kita. Lari saudara. Jadi kita harus tahu untuk tahun depan. Untuk kita tahu persis apa yang harus kita lakukan. Hati-hati jangan buka celah hidup terus di dalam hiding place. Hal yang kedua kita akan belajar dari apa yang dialami oleh Raja Yosafat. Ya, kita lihat Raja Yosafat itu selalu ada di dalam kandang Tuhan, dalam hiding place. Nah, satu saat dia diajak perang ya, oleh Raja Israel mau dia tapi dia mengatakan coba sih tanyakan sama nabi-nabimu boleh enggak ada yang ngomong iya ada yang ngomong tidak akhirnya dia perang akhirnya apa yang terjadi Raja Israel mati kebunuh untung dia tidak kena diluputkan karena apa sekalipun salah saudara saya mau mau sampaikan sesuatu ya jadi gini kalau saudara ada di hiding place sekalipun suatu saat saudara itu salah jalan, pada saat engkau salah jalan, langsung kau sadar kau salah. Teriak sama Tuhan, langsung pertolongan Tuhan itu akan datang. Seperti yang dialami oleh Yosafat. Jadi mau tidak mau orang itu namanya bisa kepleset tapi saat engkau dalam keadaan yang seperti itu, teriak sama Tuhan, Tuhan aku salah. Langsung Tuhan tolong. Nah, pernah terjadi juga dia bersama dengan tiga orang. Nah, kita baca sama-sama di dalam dua Raja-Raja 3 ayat 14. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang dihadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Ada tiga raja yang mau perang, perluasan daerah. Lalu terjadi apa yang terjadi? Saudara, mereka tidak dapat air, tidak dapat air. Mereka datang ke Elisa. Dan Elisa katakan, kalau bukan karena dia, kamu semuanya tidak tak tolong. Saudara, jadi sebetulnya ada perkara-perkara spesial di hadapan Tuhan. Kalau saudara itu ada di heading place. Bahkan saudara bisa menyelamatkan yang lain. Contoh yang terakhir yaitu tentang Paulus. Kita kalau baca ya di dalam kisah 27 ayat 22 dikatakan gini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku dan berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena karena engkau. Sebab itu tabahkan hatimu saudara-saudara karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudara, saya mau ajak saudara membayangkan ya. Saat itu Tuhan menyuruhkan Paulus untuk pergi ke Roma. Nah, terjadi badai di kapal. Lalu tiba-tiba Paulus berdiri karena dia katakan tabahkan hatimu. Nah, dalam menghadapi masa yang akan datang, dalam menghadapi apapun, satu, tabahkan hatimu, yaitu tenang. Tabahkan hatimu. Ketenangan itu akan membuat perkara yang luar biasa dalam menghadapi apapun. Tabahkan hatimu. Paulus mengatakan, uis gak usah takut. Tuhan sudah bicara dengan aku. Kamu semua selamat. Hanya karena satu, orang yang ada di hiding place. Ya. Kalau ada satu yang mau berdiri buat kota, maka seluruh kota itu akan diselamatkan. Kalau ada satu yang mau berdiri buat bangsa, kalau ada satu yang mau berdiri buat keluargamu masing-masing, percaya seluruh keluargamu akan diselamatkan. Amin. Percaya. Rahab pun mengalami hal yang sama. Satu dia percaya kepada Allah Israel. Orang tuanya, saudara-saudara, semua orang diselamatkan. Hanya tabahkan. Saudara bayangkan saat itu. Waktu Tuhan mengatakan semuanya akan diselamatkan. Apa tiba-tiba badainya berhenti? Tidak loh. Badai tetap berjalan sampai semua barang dibuang. Apa tetap berhenti? Tidak. Badai tetap ada. Mereka ketakutan. Mana Paulus katanya diselamatkan, katanya diselamatkan. Tiba-tiba menghantam sesuatu karang, pecah kapalnya. Mana katanya diselamatkan? Tapi satu perkara, apa yang Tuhan janjikan tetap ada. Ya, tabahkan hatimu. Habis saudara, habis Kapalnya habis pecah, barangnya habis semuanya. Tapi dikatakan, siapa yang bisa berenang, berenang dulu. Harus ada apa? Ada usaha, harus berenang saudara untuk menyelamatkan. Yang tidak bisa berenang, ambil pecahan-pecahan kapal sampai ke darat. Ujungnya semua selamat tidak ada satupun yang terkena celaka. Tapi harus berjuang. Kalau mereka itu tidak percaya, ah sudahlah mati ya sudah, mati beneran. Tapi mereka percaya, tidak apa-apa, kamu semua selamat, semua barang hilang, semua nggak apa-apa. Ayo selamatkan, ayo selamatkan. Semangat dan ketabahan itu yang membuat mereka selamat. Harus ada perjuangan. Jadi badai tetap berjalan kalau saudara di hiding place tetap Tuhan peliharakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.